Mosselen, een van de meest klassieke Belgische gerechten die dat er bestaan. Wij gaan die op de barbecue maken. Ik giet de mosselen in een wok. Heel belangrijk dat die wok super warm staat. Daar doen we tijm bij, een beetje look, shallotten en flink wat boter. We blussen alles met witte wijn en brengen op smaak met peper van de molen. Na twee minuten garen onder het Tiksel zijn de mosselen klaar voor te serveren. Nog één keer opwokken en smakelijk.